Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG mstaafu Ludovick Otto amesifu uamuzi uliochukuliwa na mkulima Thomas Nkola kuamua kufungua kesi mahakamani kushinikiza waliotajwa kuhusika na ubadhilifu wa mabilioni katika ripoti ya mwaka 2021-2022 ya CAG kuchukuliwa hatua. Mkulima huyo kutoka mtaa wa Majengo wilayani Maswa mkoani Simiyu ameamua kufanya hivyo kwa kuzingatia ibara ya saba kifungu cha kwanza na cha pili cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika ibara hiyo saba kifungu cha kwanza inasema, kila mtu ana wajibu wa kulinda mali asilia ya Jamhuri ya Muungano mali ya mamlaka ya nchi na mali yote inayomilikiwa kwa pamoja na wananchi, na pia kuheshimu mali ya mtu mwingine, huku kifungu cha pili kitamka watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi na ya pamoja kupiga vita aina zote za uharibifu na ubadhilifu na kuendesha uchumi wa taifa kwa makini kama watu ambao ndiyo waamuzi wa hali ya baadaye ya taifa lao. Mimi ni Grace Isaac na hii ni News and Updates.